የወደደኝ ማነው ያለ ምክንያት እንደው ሳይኖረኝ በጎነት አንድ ያስወድደው የወደደኝ ማነው በእውነተኛ ፍቅር በማይለዋወጥ በማይቀያየር ያላዋደደብኝ ራሱን አክብዶ እያገለገለኝ በብዙ ተዋርዶ ስፈልገው ያለ ስጠራው የሚገኝ ማነው ያልሰለቸኝ? ማነው ያልለመደ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ሰው ያረገኝ ማነው? ዋጣት ዋጸዳቶ እኔን የጠቀመኝ በብዙ ታዲያ ልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ቀልቤ አብለታለው በሽታ በትዕግስት በቅንነት በፍቅር ደግሞም በደግነት አጌጥለታለው በትሁት ማንነት በቸርነት በእምነት ራስን በመግዛት እታይለታለው ብርሃኑን ለብሼ በየቀን እለቱ በኃይሉ ታድሼ እሽቀረቀራለው ባስተማረኝ ሕይወት በሞላብኝ ጸጋ በሰጠኝ ማን እውቀት አለው በፈለገኝ ቦታ በፈለገው መንገድ ለራሱ ደስታ ብደረግለት ሀል ይሁን እንደሚለው በፍቅሩ ገዝቶኛል ጌታዬ እሱ ነው እነግርለታለው ዝናውን አውጥቼ ያደረገልኝን ማዳኑን ተግቼ እኖርለታለው እሱ እንደሚወደው የሞተላቸውን እወድለታለው እወድለታለው Øver det tager lov Layers ud i snow ud i Tag mig ኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ልቤ ለማን የሚገባው? ለኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ነው